Monsieur Hugolin et Monsieur Toupan viennent pour une médiation. Oui, une conciliation. Euh, conciliation, conciliation, <laughs> nous verrons bien. Hein. Euh, laissez-moi faire, vous verrez. Euh, Ducilo, vous êtes avocat maintenant Oui, madame le juge. Je fais une petite euh, expérience humaine. Et votre tenue bah, je, tiens à ma rosette, hein. mais vous verrez, l'habit ne fait pas le moine, ça se saurait. <sighs> <laughs> Bien, mais euh, faites ça bien. Hein. Ça ne devrait pas être trop compliqué. <laughs> Il faut savoir se mettre au service de l'autre. Ah, parce que c'est ce que vous faites. Bien, bien, commençons. Bertin. Merci, madame le juge. Mon client, monsieur Toupan, s'est fait avoir par monsieur Hugolin. Avoir, avoir... Nous vous donnerons la parole, monsieur Hugolin. Bien. Donc, monsieur Hugolin n'a pas été honnête quant à la vente de sa maison à mon client. Voilà les faits. Du silo Merci, madame le juge. Mon client, monsieur Hugolin, ici présent, a été tout à fait honnête sur la vente. Les papiers sont en règle, la promesse de vente a été signée en bonne et due forme. Par conséquent, nous réfutons le caractère malhonnête de la vente. Bien. Quelle partie de la vente n'aurait pas été honnête, Bertin La description de la maison, le juge. Votre client n'a pas fait visiter la maison Si, si, bien sûr, madame le juge. Plusieurs fois même. Alors, Bertin Certaines choses ont été cachées, madame le juge. Du silo, votre client a caché des aspects défectueux de la maison Voilà, c'est ça, madame le juge. Pas du tout, madame le juge. Mon client a été tout à fait honnête. Il n'a caché aucun des travaux qu'il y avait à faire dans la maison, ni même les problèmes de plomberie. Rien Il a tout dit tout. Bertin, Monsieur Hugolin a omis de préciser que sa maison est hantée. Je vous demande pardon. Oui, parfaitement. Il n'a pas dit, salaud-là. Et maintenant, je me retrouve avec un fantôme sur les bras, moi. Bah, tout le monde sait qu'il y a des fantômes dans cette partie du village. Excusez-moi, le village de... Le village de Pas, madame la juge. Évidemment. Un fantôme, donc. Parfaitement. Une petite fille qui se balade la nuit en demandant son doudou. Comment je pouvais savoir qu'elle était encore là, moi J'habite plus depuis longtemps. Hein. Laissez-moi faire. Madame le juge, mon client n'est pas obligé par la loi de hum, déclarer au cours d'une vente les fantômes de sa maison. Oula, mais je connais pas ce texte. Bah, elle est bonne, celle-là. Et comment on fait, nous, si on veut pas de fantômes On se renseigne. Y a pas à se renseigner Monsieur Hugolin savait très bien qu'il avait un fantôme chez lui. Il aurait dû organiser des visites en conséquence. Ah Comment Des visites la nuit Parfaitement, la nuit. Euh, alors, euh, non. J'aurais pas pu venir la nuit à cause de ma femme, vous savez. Oui, oui, d'accord, c'est bon, c'est bon. Oui, enfin, des, visites aux horaires des fantômes. Vous en avez de bonnes. Hein. Mon client euh, ne peut pas avoir connaissance de tout ce qui concerne le fantôme en question. Vous voyez Puis ça se trouve, <laughs> il y en a peut-être plusieurs. Comment savoir ah non, non, Plusieurs fantômes pourquoi il dit ça, là hein Pourquoi il dit ça <laughs> Il y a plusieurs fantômes, c'est ça Mais non, enfin bon, c'était juste une hypothèse. Mon client ne peut pas tout connaître des fantômes et des heures de leur... Euh, hantement Hantation Bien. Monsieur Hugolin, vous saviez pertinemment qu'un fantôme rôdait dans votre maison Madame la Présidente... Madame le juge. Oui, Madame le chef des juges juge Madame le juge ça commence bien, votre relation client-avocat. Relation, relation. On n'est pas au pays de Candy Bertin, hein Et croyez-moi, hein, si jamais il est coupable, hein, eh ben je me ferai un plaisir moi-même de le ranger dans un cachot. Laver, repasser, plier. C'est du propre. Exactement. Le fantôme, donc Oui, madame. Hein le fantôme, c'est une petite fille. Elle n'est pas méchante. Ah, elle n'est pas méchante, mais elle est flippante. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit et que t'as la môme en, chemise de nuit des années 20 qui te regarde au-dessus de ton lit en disant Il est où mon doudou Je peux te dire que je vais décoller une droite sévère. Vous avez frappé une enfant sans défense C'est un fantôme. Bertin, elle est morte. Euh, c'est quand même une enfant bah, Madame le juge, s'il vous plaît oh, bon, Je ne sais pas trop quoi vous dire, nous parlons d'un fantôme tout de même. Une enfant Mais elle est flappée depuis bien longtemps, votre enfant si vous aviez été à ma place, gamine ou pas, ah, avec ses yeux noirs et sa figure délavée, là, feriez pas tant que ça le malin. Mais je sais, je sais, mais je, suis là pour vous défendre. Eh ben alors, défendez-moi. Légitime défense. Bah, il faut pas t'énerver comme ça. Hein. Euh, elle t'aurait pas fait de mal. Comment ça, elle m'aurait pas fait de mal Qu'est-ce que t'en sais, toi <laughs> euh, et, Moi, j'habitais avec elle. Alors, je connais quand même un petit peu ma, petite sœur, non euh, La petite fille, c'est votre sœur Oui. Eh ben, embarque ta sœur avec toi. Mais elle veut pas bouger Et tant que t'auras pas trouvé son doudou, eh ben, c'est foutu. Peut-être que si vous retrouviez ce doudou... Mais j'ai autre chose à faire qu'à chercher le doudou de Chucky, moi mais de toute façon, tu le trouveras pas, je l'ai balancé au feu quand elle avait 6 ans. 6 ans, mais c'est l'âge du fantôme, non Ah non, non, le fantôme, il a moins 50, 50 euh, et des poussières maintenant. attendez, je veux dire l'âge de votre sœur à sa mort. À peu près, oui. Ouah vous avez balancé votre sœur au feu avec le doudou Mais pas du tout, mais ben, comment vous y allez C'est la grippe qui l'a emporté. Ouais. Bien. Monsieur Hugolin, vous allez aider Monsieur Toupan à fabriquer un nouveau doudou pour votre sœur. Ah bah non euh, Je ne vous laisse pas le choix. Aidez Monsieur Toupan à se débarrasser du fantôme de votre sœur et tout s'arrangera pour la vente. Monsieur Toupan, vous êtes d'accord Ça me va. Bertin, du silo C'est honnête. Je suis d'accord, mais je demande à voir le fantôme. Du silo, vous faites ce que vous voulez de votre temps libre. Bien, affaire suivante. Euh, Qu'est-ce que je fais s'il y a d'autres fantômes dans la baraque, moi Vous leur demandez ce qu'ils veulent et vous ne revenez pas ici. Nous ne sommes pas le SAV du cimetière. Ah bah oui, c'est une bonne idée, ça, tiens. Je vais, aller en parler à Igor. Il doit en connaître un rayon là-dessus. Très bien, faites, Véronique. Dites-moi que nous avons quelque chose de sérieux venant d'un autre village. Mais une affaire de commémoration qui a mal tourné dans le village de... 100. Pour le fantôme, je viendrai demain. Aujourd'hui, je vais rester ici. Moi aussi.